Mi ddodd y syniad um, am Dylans gan y rheolwyr David a Robin. Roedd nhw'n dod llawer um, i Ynys Môn am, am eu gwyliau. Dyma nhw'n penderfynu uno efo uh, dau arall i, i dechrau Dylans. Ar ôl i agor yr ail tu bwyta yn cricket, roedden ni'n agor uned cynhyrchu yn Llangefni i paratoi bwyd i fynd i'r um, tu bwyta gwahanol. Hefyd yn, yn Llangefni, rydyn ni'n datblygu cynnyrch yn boteli i werthu siopiau yn Cymru ac yn Lloegr. Felly efo'r uned cynhyrchu yn Llangefnir ydyn ni'n gallu cynnig swyddau trwy'r blwyddyn i, i, i pob un o'r staff. Rydyn ni'n cael uh, cynhwysion o llawer o um, llefydd gwahanol, ond lle posib, da ni'n cefnogi um, cynhyrchwyr lleol. Mae tua 70% o'r bwydlen wedi cael gwneud o'r cynnyrch lleol. Yn sicr mae'r twristiaeth yn yr ardal yn bwysig iawn i'r busnes. Pan roedd Dylans yn agor yn 2012, roedd yna 16 o staff. Rwan, ar ôl 5 blynedd, mae gennym ni 120 ac cyn yr um, diwedd o'r, blwyddyn, bydd yna tua 200 o staff. Rydyn ni'n agor y trydydd tu bwysau yn Llandudno blwyddyn yma. Felly mae hwnna'n ddangos bod mae'r twristiaeth bwyd yn poblogaeth iawn. Dwi'n meddwl bod yr er ffaith mae'r bwydlen um, yn arddangos y gorau o'r cynnydd lleol yn bwysig iawn i denu twristiaeth a maen nhw eisiau profiad go, go iawn o'r lle. Mae'r cefnogaeth gan Llywodraeth Cymru wedi bod yn bwysig iawn i helpu ni tyfu fel, fel busnes. Maen nhw wedi cydnabod bod um, twristiaeth bwyd ac twristiaeth ar y holl yn, yn bwysig iawn i'r economi yn yr ardal. Yn y dyfodol, rydym ni eisiau parhau i gwneud yr un un peth, i gweithio efo cynhyrchwyd lleol, ar ddangos um, y cynnyrch arddechol sydd ar gael yn yr ardal ac rhoi profiad go, go iawn o'r ardal i twristiaeth ac ymwelwyr. Dylans ydy creu perthynas rhwng yr cynhwysion, y cynhyrchwyr, y staff ac ymwelwyr i'r tŷ bwyta.